Don't please endorse our friend na rin ni Miguel. Ay, ba! Umiiyak na daw si Miguel. Umiiyak si Miguel. Iyak ng iyak. Yung sauli mo na sa kanya. May notes. Uh, baka, baka pinagigiba-giba mo na. Diba? Hindi. Asan na na na? No, no, no, no, no, no! Hindi ka na makamigil. Yung tabibili na tayo pagpunta tayo sa SM bukas na. Kung ko lang ninong na binili yun. Mas mura doon sa mga sa kabilang na. No, don't take it. Uwi mo na naro ko na. Ano na? Ano na? Ba ito ay Bag yung bad, bad na kumukuha ka ng gamit ng may gamit. Ayun na, bigay mo na. Kabibili na tayo bukas. Ilaw, lala, ito ng ilaw. Sige na, ay, huwag mo na. Oy, oy, oy, kasala-ula. Sa uli mo na yon. Mm. Yak ng yak si Miguel. Not the, the spy of the choice. Ay, kukuha kami ng ibang laruan mo rito. Mm, sige. Kita ko na laruan. Kaulit mo na sa kanya, hindi sa kanya yan, sa iyo. Bad yan. Ba't yung piano? Sige na, dali. But if, oh, don't touch! Oh, Yun na. Naka-record pala si... Nino. Ano? Hello, kaya don't touch it. Sige na, kunin mo na. Ay, naman! とよこう No, no, I don't know. Don't, don't. Ito na. Ah, ayun. Don't do it. Oo, ang gusto niya. No, don't it. Bring the touch it. Patay ka yan. Sa mo na kay Miguel. I don't touch it. Bukas na tayo bibili na kita My of choice, my of choice. My of choice. Also. Bigay mo na kay Miguel yan, ha? Hindi sa'yo yan. Kaya ako. www.tiktok Ilaro mo muna mamaya, huwag mo sirain ha Opo Mamaya na pag-uwi na ako ha Opo Don't touch me Oh my what is this? Watches Watches no Happy me, Mirror Sige, yung mo na dyan ha Mamaya pag-uwi ko, bigay mo sa akin ha Opo Bigyan na tayo ng laruan ng muna kay Miguel.